Wandy, what's the adrenaline like when you come in in that situation, bases loaded, two outs, and an 11 or a 10 game at the time win streak on the line? Wandy, cuando entra al partido, ¿verdad? ¿Cómo es la adrenalina? ¿Qué se siente, eh, verdad? Entrar al, partido en ese momento, un momento apretado en el juego, donde eh, la racha ganadora está, eh, eh en una balanza, ¿verdad? ¿Qué se siente ese momento? Bueno, se siente, se siente bien, se siente bien. Me siento bien contento gracias a Dios estamos ganando y entro enfocado, entro enfocado en el juego, entro enfocado como Meme mi bateador. Este, al enfrentarse a un bateador así, como, como Freeman, bateador fino, clave en ese equipo, ¿me entiendes? Hay que tratar de ejecutar picheo tras picheo y, darlo todo, darlo todo, picheo tras picheo, ¿me entiendes? Ir agresivo a Eso es lo que se quiere para así poder obtener la victoria. ya it's exciting, you know, very exciting. Um, you know, felt really good in, in, in the game. And um, like you said, you know, the game is on the line. Um, you're facing a really good hitter like Freddie Freeman, uh, well polished hitter. Everybody knows uh, he, uh, how good he is. And uh, you just focus, uh, really focus and executing pitch by pitch. Uh, making sure you do your job, your your job. And the idea is that um, you know the mentality you want to have is that if you go in the game, you want to have uh, a sense of urgency, you know, uh, to to get the job done. How much of a battle did it feel like with Freeman? Y se sintió así como una batalla contra él, contra Freeman. Ya mencionaste lo buen bateador que él es. Eh, fue una batalla en sí. Sí, sí, sí, fue una batalla bien interesante. mayormente en esa situación, ¿me entiendes? Del juego y gracias a Dios se hizo lo que y se ejecutó lo que se quiere, que es eh, ganarle al bateador. Ganar esa batalla, ganar esa pelea y la que me siento bien contento por eso. Yeah, definitely a big battle right there. You know, um, it was it was um, you know, thank God everything worked out the way we wanted. Uh, because uh, at the end of the day, you know, the the the urgency was to uh, get them out, you know, and and we were able to do that.